бит хоёр өөрсдөө хөдөлмөрлөн мөнгөө зөвлүүлнэ зээл аван тэг яаж болох бүх процессыг энэч маань Америк Америкас машин шиг оруулж зардаг систем чинь тэгэл тэр мэрийг дахиж махиж хийгээл тэгэл бартер гэж нэг гоё юмар маш байр маяг зохицуулаад тэгж бит хоёр бас эхэлсэн за гэр бүлийн санхүүгийн сэдв хүмүүсээс ирдэг хамгийн түгээмэл асуулт гэр бүлийн санхүүг хэн барих хэвтэй эрэгтэй нөхөр нь барих хэвтэй юу эхнэр нь барих хэвтэй юу За хамгийн том одоо нийгэмдэр байгаа түгээмэл одоо хүмүүсийн хоорондын зөрчил доо. Заавал эхнэр юм уу нөхөр барих ёстой гэсэн хууль байхгүй. Та хоёрын хинэн санхүүгийн тал дээр илүү сахилга баттай вэ гэдэг тэр хүн санхүүгээ барих шаардлагатай. Тэгэхээр санхүүгийн асуудал танай гэр бүл дээр үүсэхгүй байхын тулд та хоёр хүчээ нэгтгэж нэг хуудсан дээр очих ёстой гэдгийг би та бүхэн тайлбарлахыг оролдъё. За Бельжиум гэдэг их хүчрэхэг морь байдаг. Дэлхийд ирэх одоо хамгийн хүчтэй морь шүү дээ, тийм ээ. Хэрвээ та бүхэн мэдэх бол энэ морь 8000 паунд ачааг чирдэг. 8000 паунд буюу монголоор бол нэг 3640 кг-ыг ганцаараа чирж яв. Тэгсэн э, хүсэг тэрэнд, хүсэг тэргэнд дахиад нэг ижил морьт нь ингэ чирүүлэхэд хэдийг чирдэг гэж. За тоогоор бодъё. Ганцаараа 3600 чирж байгаа юм бол хоёулаа хэдийг чирэх вэ? 7200. Хариулт нь бол буруу. Хоёулаа чирэхээр 10800 кг-ыг чирч чаддаг юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол 2 дахин биш 3 дахины чирэх боломжтой. Тэгэхээр эхний нөхрөө хоёр яг үнтэй адилхан. Санхүүгийн гэр бүлийн санхүү дээр нэг хуудастай очиод нэг ойлголттой болж чадах юм бол та хоёрын гэр бүлийн санхүү юу вэ? Хүчрэх байх боломжтой. Зарим хүмүүс хэлдэг те эхнэр юм уу нөхөр нь ажиллаа хийж байгаа. Магадгүй гэргийн үр хөвгтэй хараад гэртээ ингээд ажиллаа хийж байгаа. Тэгэд би бүх ажлыг хийж байна. Би бүх мөнгө олж байна гэж харилцах харилцаа бол энэ тэмцэн хөндлөл бол биш. Таны эхнэр, таны нөхөр ч гэсэн гэр бүлийн маш их өндөр оролцоотой байгаа гэдэг та хүндлэх ёстой. А санхүүг дээр нь ч гэсэн та хэрвээ одоо тийм ээ санхүүг дэмжлэг өгөх ёстой бол а дээрээс биш ижил төвшнөөс хүндэтгэлтэй хандах энэ гэр бүлийн харилцааг үүсгэрэй гэж танд санал болгож байгаа. Ер нь зөвлөгөө өгөх амархан байдгийг. Зөвлөгөө хэрэгжүүлэх хэцүү. Зөвлөгөө хэрэгжүүлэхгүй бол амьдрал бүр хэцүү болдог. Энэ таны сонголтын асуудал. Би дахиад л зөвлөгөө өгөх хэцүү биш, амархан. Зөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хэцүү. А хэрэгжүүлэхгүй бол амьдрал одоо байгаасаа илүү хүндрэх магадaltaй. Тэгэхээр энэ санхүүгийн асуудал дээр би та бүхний нэг онцгойлол хэлхийг хүслээ.